Hey guys, I am Anish Kumar back again the new video how to do handstand. Let's get started. Handstand दिखता भी बहुत कूल है आप जैसे जैसे प्रोग्रेस करते जाएंगे बॉडी में हैंडस्टैंड उतना ही हेल्प करेगा इससे पहले कि आप हैंडस्टैंड अटैम्प्ट करें मेक श्योर sure आप अपने बॉडी वेट को अपने हैंड पर स्टैंड कर सकते हैं बॉडी को स्टैंड करने के लिए हमें टेन इंक्लाइन पुशअप्स मारने पड़ेंगे first is incline and pike अब आपको किसी वॉल के पास जाना है और पुशअप पोजीशन पे वॉल पे वॉक करना है इस तरह अब आपको हैंड स्टैंड करने की प्रैक्टिस करनी है आप वॉल के पास अपने लेग्स को थोड़ा पीछे करने की कोशिश करें हैंड स्टैंड करने की प्रैक्टिस करें अब आप हैंड स्टैंड करने की कोशिश करें प्रैक्टिस करें seeing monsters at your window No, you can't sleep, you pretend though You don't have to play the जब आपके हैंडस्टैंड की प्रैक्टिस हो जाए तो आप रियल का हैंडस्टैंड कर सकते हैं when the earth shakes when the bombs scream until our last breath every